عليكم فيديو جديد وحلقه جديده من قناه C Gaming النهارده شباب جايب لكم خبر اسطوري النهارده النهارده الفيديو ده هينزل النهارده وبعد الفيديو دوت الساعه أربعة او تلاتة ونص ما بينهم كده خليكم جاهزين في بث مباشر فانا فرحان بجد يعني فتمام تتفرجوا عليه وشكرا بجد على انك مشترك من قلبي شكرا شكرا شكرا شكرا بحبك قوي يا كباتن و بس خلينا بقى اشوفك في البث ساء ساء سلامات باي باي احلى جيش يبي بعشقكم يا شباب بحبكم